Est-ce que c'est encore trop bas hmm, Non, je pense que ça va. ça change un peu du format des critiques, donc... Tac, comme ça, parce que sinon on est un peu proche. Ça fait bizarre quand on est collé. Salut à tous Bienvenue sur Geek World, je suis Scar, je suis Carpoom, et aujourd'hui on a une petite vidéo annonce à vous proposer. Donc basiquement, à l'heure où vous regarderez cette vidéo, nous ne serons plus en France, nous serons à Londres pour assister à la Comic Con, euh, même participer du coup à la Comic Con. C'est ça, les Français débarquent à, Londres, pour une fois que c'est nous et pas l'inverse. Petite blague historique pour ceux qui connaissent. Euh, en effet, on sera à la Comic Con de Londres euh, de session mai 2018, avec donc tout le monde. on y sera du 25 au 27. Euh, ça, les trois jours. La durée de la Comic Con même plus euh, on sera une journée en plus, j'ai une journée, enfin on sera deux jours en plus. Voilà, pour euh, visiter un peu Londres, pour pouvoir passer du temps avec nos amis britanniques, etc. Exactement, nous y serons du 24 au 28. où vous aurez donc toutes les chances de nous rencontrer, puisque nous serons au stand Avengers, c'est le, nom qu'on a donné à notre stand avec nos amis de FBF. donc je nomme John, Jeff et je crois le, frère de, de John aussi, Drew. Euh, sera là. Et euh, également Queen Creeps euh, sera avec nous dans le même stand, on sera un petit peu beaucoup serré parce que nous ne venons pas seuls. la dernière fois j'étais venu tout seul à la Comic Con, cette fois-ci j'apporte Carboom avec moi parce que je me suis dit que ça lui aurait fait vachement plaisir de participer à la Comic Con. A raison. Et on a décidé également de faire intervenir avec nous nos deux crew members euh, Blake, euh, donc, de la chaîne donc euh, Emmerich Blake, oui c'est ça, <laughs> Blake de la chaîne Emmerich Blake, et qui donc euh, fait les effets spéciaux et les designs, il a fait notamment le design de la, bannière et des cartes de visite pour la Comic Con, donc si jamais vous venez à la Comic Con vous verrez certains de ces designs et également donc Lady Ginette qui sera avec nous, qui donc s'occupe des maquillages euh, sur les fictions. Pour l'instant, il n'y en a pas eu, donc vous n'avez pas trop eu euh, l'occasion d'admirer ses talents. Voilà, l'occasion d'admirer son travail. Euh, mais justement, pourquoi on fait à la Comic Con bah, Justement <laughs> pour <laughs> pouvoir atteindre, faire tout ça. la chaîne se développe petit à petit, on en est à 67. C'est ça, enfin, voilà, on a fait plus de la moitié des 100 abonnés. C'est ça. Bah, le, but là pour cette année, pour jusqu'à la fin de l'année, c'est d'arriver au, au 100 abonnés. Parce que les 100 abonnés seront un putain de cap euh, pour nous. Ça, nous permettra bah, de, développer plein de nouveaux projets, euh, notamment tous les projets de fiction qu'on a envie de faire et qui nécessitent un petit peu euh, des fonds, des soutiens, des, de l'aide, de l'aide de vous oui, vous qui regardez cette vidéo ou derrière et qui pensez que je ne vous vois pas, mais je vous vois derrière, je vous vois derrière votre écran. Arrêtez de vous gratter les couilles. Oui, donc basiquement, en tout cas, c'est clair que le fait de franchir des paliers, de toute façon, bah évidemment que ça nous motive, nous, du coup, à taper plus fort, puisque on, sait qu'il y, a, y une communauté derrière, il y a des gens qui regardent, des gens qui attendent euh, les sorties de vidéos. Donc forcément, on se, donne, on se donne, plus ça va aller, plus on se donnera de mal pour euh, faire des vidéos plus sympas euh, pour, vous. Donc on va retrouver euh, le monde. On aura donc euh, Game Gamehawk, euh, Spamols, Luke and James. Euh, il y a euh, Rekka qui sera avec nous également, qui, va, qui va un peu graviter autour de notre <laughs> stand. Shern, Rusty viendra faire un coucou. Il y aura toute la bande quasiment. Quasiment, parce qu'il manque 2-3 personnes euh. Et si on a l'occasion, bon, on pourra probablement faire des petits vlogs, des petits trucs. Euh. Ah, c'est pas si on a l'occasion, c'est on fera des petits vlogs. Voilà. <laughs> Donc oui, euh, bah, comme la dernière fois, euh, où j'avais fait euh, mes, vlogs tout seul dans mon coin, un petit peu, un petit peu à la valide, et un petit peu bah, mal filmé, parce que du coup je filmais moi-même avec la caméra comme ça à bout de bras, et c'est de la merde. là, on sera plus nombreux. Déjà, on aura notre stand, où on pourra se poser. Oui, il y aura bah, nos caméras aussi, hein, plusieurs. Hein. je, sais que tu apportes la tienne. Voilà, Emmerich apporte la sienne. moi je n'en ai pas donc bah voilà. on, a voulu également amener le, panda, mais... il prend de la place. Et disons que ça peut être gênant à la, douane. Alors oui, surtout s'ils veulent l'ouvrir pour vérifier s'il y a de la drogue dedans Voilà, on n'a pas trop envie de voir euh, notre cher euh, panda Enigma subir une césarienne. Également, on pouvez vous attendre à ce que euh, nous apportions des artworks, parce que euh, Emmerich Blake et Lady Jeanette sont deux artistes de dessin ou de peinture, ou les deux, euh, dans leur vie de tous les jours et, on sont au niveau où ils peuvent se permettre de, le vendre. De le vendre, voilà, donc ils vont présenter leur, travail. Ne nous demandez pas à Kaboom et à moi de faire des artworks parce que... Enfin, je peux en faire, mais disons que ce sera pas magnifique. Hein. <laughs> et donc voilà, il y aura donc euh, des potes, de l'amusement, des rires, des cosplays, notamment moi, hein. <laughs> de la bouffe, euh, de tout donc euh, moi je vous dis, euh, allez tout de suite commander un billet d'avion. Bon le billet de train... Euh, Ça va être dur, <laughs> avec les grèves. Avec les grèves, voilà. Commandez tout de suite votre billet d'avion, votre billet de train, votre billet de bateau, votre billet de... De, de, de bus. oui, tout ce que vous avez, de voiture, tout. Et venez à la Comic Con, venez vous amuser avec ah. nous. Euh, on sera ravis de vous voir. Euh, et puis ça nous fera plaisir en plus de voir un petit peu nos, fans IRL. Euh, savoir comment vous ressemblez, euh, qui vous êtes, ce que vous faites. Parce que même si je vous vois derrière votre écran, j'aimerais bien vous voir en chair et en os. Sur ce, on se dit bah, à jeudi, hein, vu que nous, nous on a tourné ça, on est lundi là. à jeudi, et pour ceux qu'on voit à la Comic Con, à dans quelques heures. Ciao Ciao